ただいまつむじただいまつむじお利口さんにしてたうんそっか偉いね偉いねおいで眠たいどちらへジャスケ うんそうだねあご飯がないご飯あご飯言ったね偉いねちょっと待ってて、うん、ご飯食べるご飯ご飯うんご飯かそっかあげるんじゃあね she goes